Passant 7 minuts de les dues, el domini.cat ja té 61.000 usuaris. És el segon que més ha crescut a tot el món durant l'últim any, ho ha fet un 15%. Des de la Fundació.cat creuen que la tendència seguirà l'alça, sobretot perquè el context polític hi està ajudant. Maria Xinxó. En l'últim any s'han obert més de 9.000 pàgines noves amb el .cat. La portaveu de la Fundació, Irene Cabrera, destaca recu que el debat sobiranista ha donat una empenta al domini. La gent cada cop més se sent més identificada amb el nostre domini i sí que és veritat que, que pensem que el context ajuda a que n'hi ha personatge, mm, més registres de .cat. Per tant, podria ser que, que el domini .cat es veiera eh, positivament afectat per aquest fet. Dels 316 dominis que hi ha registrats a tot el món, el .cat ocupa el 72è lloc. Només n'hi ha un que hagi crescut més, el .me de Montenegro.